Mm-hmm. Один 165, другий 158. Новий год. Времени мало осталось, а заказів багато. Шмаляємо по два штуки. Лінда, а 20 Земфіра. Я її Земфіра назвав. Бо Лінда співає пісню Я ворона чи Земфіра. Лінда. Отак. Пробиваю для того, вон бачите, пузирчик вискочив. Ото шкура здувається, от перегрева Грівка. Якщо пробити, усе повністю шипами, так сказати, то шкура не здувається. І шмали до готовності. Поїхали і дивимося від начала до кінця, як обшмалювати, обпалювати і коптити соломою. Maya. Все, це ж кварчить жир. Коркообразне, трошки койде порепане. Все. Називається заканчуй. Ну воно ж все зараз у корки. І зараз я буду, все, я вже побачив, він весь в жиру, отсюда до задків, ну, до хвостика. І цей весь жиру отсюда до хвостика. На самих задках не буде сильно жира, там сала нема, там взагалі одні шкурки. Поэтому зараз починаю водні процедури. Отпарювання чи розпарка, ну щось таке. Щоб не була твердой сама верхня ну, шкурка сала. І таким методом розпарюємо саму шкуру. Раз, другий, третій і буде все як жвачка ОВІС або турбо. Ну, м'ягенька. Я имею в виду розжована жвачка. <laughs> І все, і так продолжаю. Пару раз зараз так зробив, мочу вода, мочу вода. Зараз горить жир з водою, а е, він зараз перестане горіти, воно розпариться. І будемо обмивати і будемо опалювати соломкою. І отаким методом. Фу, а то попав, чуть не задихнувся. Опалюємо соломкою. І зараз після соломки легенько обмию. і буду переворачувати в ту сторону. Фу. Тоже легенько почерьовок обдам, все попалю, ну там ну, вже не так багато. І теж соломкою сліганця. І все, і будемо далі. Тому що время мало, а ще роботи ого. го Так що, друзі, на цьому історія тюленів з уборкою тюленів закінчується. Це вже 17 і 18. Вже більш не будемо обирати. А так, по зімфірі. Зімфіру то один дзвони приїду, завтра заберу, то другий приїду післязавтра заберу, то той понеділок, той вівторок, той в середу. Коротше, чоловік 10. Приїду, заберу, нікому не давай і не приїжджають. Ну, то есть, или передумують, или що. І що я вирішив по земфірі? Оставити її собі як свиноматку. Одну з оставлю собі, а другу лінду заберуть на Дніпро, числа 5 там чи якого. На этом і все. Я так подумав. Сама судьба. Хоче так, щоб земфіру оставили ми тут і по Кримі, і будуть хороші поросята, і все буде добре. Так що Земфіру я не продаю, а ставлю собі дуже хороша свиноматка. На этом прошу любити і жалувати. Розділку колись покажу. Но это уже совсем другая история. Пока.